红手脚，甲拄好甲市长共款叫啊！伊市长啊，我嘛市长啦，我是菜市啊市长，我逐工拢菜市啊，所以我伫阮遐菜市啊做市长做足侪年啊！但系比市长的年纪，我比陈局佫较侪年啦。太细吼，即无啦，到一工就好。 <laughs> 真感谢，真感谢。